Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan. Subscribe dulu nak no, habis. Kalau nak klik animasi kita, hot ha, serunya. Ya ya, kau sini sama. Kau sini sama. Ini motor aku. Ini motor aku. Bunuhlah, bunuh batik, batik elok hati dalam weh do tuai ku hati terdo to to pak hati dalam weh tuai ku gua tuai ku dia tuai ku kau ulu na ulu na ulu na eh lu mulu na eh eh ya lo tadi ya tadi ya lu mulu na lu mulu eh aduh sama aku tak jadi lagi kalau bunuh kamu beliau aku tak jadi nak bunuh kamu aduh tapi lah juga aku siapa lagi kamu soge aku nolepa kamu di dalam laut ah lapar ya lapa di laut mau bunuh juga lah lebih kau mati hari ini mati esok ya lah. itu tak pernah begini hai sekali lucu kita rumah dok bila apa kau lupa boleh kita kejauh sama batu tunggu tak boleh kerjaan sama lepas tu aku kena lepak di dalam laut pun kilometer tujuh Muntah sabu sini sama Aku lepak di dalam laut Untuk sabu Jatuh dalam laut menjadi melapu Untuk batu Tentulah juga jadi tergelak Itulah kita tak nak berkena pun mati juga lah Lepas gitu lah Cuma mati yang ini minta esok lah Tentulah untuk batu kita tak nak berkena Mohon ni, aku boleh menurut eh Benny ada kijora. Hatu lah ada lauk pada hatu ni. Ampe, ada sampe lah. Ada juga hatu ngosek ni. Ada nyubupo. Pekoni, sekerak ekor, sekerak mana siya. Hatu kau dia ni. Hatu duyu hatu. Apa dia ni? Tambah. Ha? aduh kijora. Ha? Dia makan kita lah weh Kita dah yate Puak do mado Dulu lah Dulu lah Tak kira, Tak kira, ah, ha, ha, ah, ha. Tak kira, Tak kira abe, Ha abe saja tak jadi habis abe gak dia ni Tak seru sini lah, Amo tuan petri lah juga duyu mah duyu pega. Sapo wak nyanyu kabe. Sapo wak zari kabe. Koyak lah juga pada dia amo sama orang baik bukan orang jahat lagi juga. Ada ah, agolah kisahnya pasal. Ramo demo pada kim kau lain itu kau dek itu. Sekarang kau dek apa ni main apa? Lepas dah laut muncul kita tak selok. Abis selok sani. Eh? Abis selok sani. Benar juga. Tak apa. Abis kabar. Kabar. Abe ni ambo nak tanya lah juga dia Abe. Ambo tak tanya lagi Abe sini kalau kita bijak, kalau kita tahu, kalau kita bisa. Tak lima sini bahaya. Kita ke ni? Abe. Ha. Nama apa sebenarnya? Mak Sidi, Mak Sidi, Mak Sidi. Abe Mak Sidi. He. Ambo nak tulu be mak. Ha, tak tulu lah. Pasal dulu lah ada mau ikan kami nasi yo. Kita tahu lah dia mau kecil kita dulu-dulu bagi pak gua pada mau pak lagi dia mau makan kita lah. Amo tidak mau makan bemak eh. Amo sial lah juga. Okey buat nyanyi kau bemak. Abe mak no kau jadi berani. Tentu no. Ah, ha, kena aku tak kita. Tasi. Buat guna. Amo nak wisago kau bemak. Video. Amo nak wisago. Tahu video sagu ano jin pribado kalau memang pakai sagu juga tak ada siapa nak bunuh memang kalau siapa nak gigak memang pakai sagu pakai sagu pagi tunggu lama ambil sagu sagu dia ano jin pribado ada sola ada sola ada sola bapa memang sio jin Namo jajinya saru tu saru kosong. Memang dole lah saru baru saru tu gerok. Ah, berani lah kita kali ini. Kita ingat kau dia buat nyanyi kita. Mula-mula kalau kita duduk lah saru, kita nak kau kode woyo. Sai. Sebab utih mula itu ayah lagi. Ah, no mereka putih ni bertemu. Ini aku nak rumah kau sungguh. Anak saru. Tunggulah juga amambe. Nyambe. Nyambe. Inilah apa mak sarunya Atau ah, solah Tengok kau ni kekuda ni Makan orang ya kau Tok make eh Apa tu? Kena bemak laduk dalam sarun ni Apa bila bemak duduk dalam sarun ni Abi mak berani Kalau siapa nak bunuh abi mak Saya pada kedewa sakle tunggal Jangan bunuh abi mak Kalau mak ada aku Beriok Dewa itu tunggak Oh, kita tak takut dia Tak takut dia Yo Bapa tak takut pada bapa Dewa Saleh salah tunggak Anak murid kita tu Masuklah memang dalam sarung ni Kalau memang duduk dalam sarung ni Nama anak ji Puri baru Masuk ke mana eh? Bapa masuk kau tu Tak kena tu Aduh kijak uh, eh, Jom mana lubang dia? sini Masuk kau ni lah juga saru Oh lebih boh sini Good ha dia. ah. oh panah we dok ni we. Bapo be mak. Salah panah kipang ni tak ada. Oh kalau pakai kondisi tidak. Tak ada be mak. Saru anak peribaro ni. Be mak naik lah juga ke dekat tebana. Kau kena wong kedap saru kedap bugi kedap peke kedap melayu cilo jepo. Kau mana gua zoli ke bemak Bemak beli belah rendek ya bemak Haa gini kita ingat belakang sungguh Tak ada tak apa Dek gak sudah lah Ya ha, bemak Haa Tika duduk dalam sagu tak usah kecek gitu lah nyok tahu dia Lepas tu Kena kecek sagu jing Sagu jing Benar juga Kalau sagu ni Sagu ni orang tahu bemak Orang tak takut Kalau sagu jing Serojing pernah sabun muka rupa jing Memang buatlah serojing Haa, dengar serojing Tengok eh Haa, ah, gini kita duduk ke serojing Jing ke dia? Anak jing beri baru Haa, ah, boleh ni tak kenal orang okay. no. Haa, gini Pekat molek kita sungguh Haa, ah, nak buat aku mana jadi serojing eh Dah terlalu sokojing eh Sokojing Haa, haa, haa, haa Tom na sa po suwa kay kuno me. Pagwano. Kita na sa po suwa ni po suko bugat ni. Pagwano eh. Ay. Aku lah nak jadi peribadu Aku nak makan woyo Aku nak makan sayi Harga sangat tu tak pernah Sekarang aku jadi jindo Rupa <laughs> jindo Hahaha ha, ha. korang Dulu dah demoknya yang kita lalu ni kita duduk di sagu jin <laughs> Kita duduk di sagu anak jin pilih baru Mana nama ikut putih? Tak ada kat aku siapa? Dia kat aku benda kata gini Temulah dia anak baik pakai molek Lama aku ni dia tahu aku dah laut Aku ke ni Tahu dah laut tak mati sungguh Maka digi sama sore. Okay? Di dalam ikhaya berkata Sudah duduk dan kesarungi anak jin peribara Nak carilah juga orang buat nyanyi buat soling kepada kini dia Maka dia sama sore Nak pergi kucas kenaklah juga kedai wong, kedai besar, kedai bugih, kedai pekan, kedai Melayu, Cina, Jepang Tak bolehlah juga orang nak menaiki-menaiki lagi Jelma lagi di tempat kedai wong, kedai besar lagi Blah.